अठराशे केनो साली तारीख चौदा में आनंद झाला मोहू गावात जो जो आनंद झाला मोहू गावात जो जो आनंद झाला मोहू चौदा एप्रिल त्या चैत्र महिन्यात आनंद झाला मऊ गावात जो बाळा जो आनंद झाला मऊ गावात जो बाळा जो रत्न चौदा वेळ जन्माला आनंद झाला रामजी पित्याला भीमाबाई आणि मीराबाईला सकल घराण्याला उजाळाला दोबाळा जो सकल घराण्याला उजाळाला जो पहिल्या दिवसाची गडबड भारी जमल्या त्याला रणारी वादे वादती रणसिंग तुतारी बातमी आनंदाची ती गरगरी बाळा जो जो बातमी आनंदाची ती गर दारात खेड्यात पोचल्या तारा भीमाई पोटी जन्मला हिरा सर्व गुण संपन चवांगी चिरा जो बाळा जो जो सर्व गुण संपन चवांगी चिरा जो दुसऱ्या दिवसाची ऐका की गत लक्षणी जन्मला सुत वर्णिले भविष्य करून गणित शुभवत ज्याच्या त्याच्या मुखात जो बाळा जो जो शुभवत ज्याच्या त्याच्या मुखात जो बाळा जो जो चौथ्या दिवसाचा वेगळा ताट भविष्य बाळाचे दिसे खटे कार्य देशात करणारा दिसे पाहून वैर्याचे काळी जपाते जो बाळा जो जो पाहून वैर्याचे काळी जपाटे जो बाळा पाचव्या दिवसाचा पाचवा वृंतात रामजी मालूजींच्या तिसऱ्या पिढीत सपकाळ घराने कबीर पंथात शुद्धाचार विचारतीत गव्हाळा जो जो शुद्धाचार विचारतीत गव्हाळा जो जो सहाव्या दिवसाचा सवा प्रसंग नारी त्या होऊन दंग बाळाच्या नावाने खेळती रंग बहुजन समाजाचे पेढीन पांग जो बाळा जो जो बहुजन समाज पांग जो बाळा जो जो सातव्या दिवसाची सातवी सूत्र भीमाई पोटी जन्मला पुत्र सर्व समाजाला करण्या एकत्र देश हितासाठी रात्र जो बाळा जो जो देश हितासाठी रात्र जो बाळा जो जो आठव्या दिवसाचा आठवा गुण दिसू लागले शुभ शकून बाळाच्या चेहऱ्यावर दिशे शुभ चिन्ह घटनाकार आणि भारतरत्न जो बाळा जो जो घटनाकार आणि भारतरत्न जो बाळा जो जो नव्या दिवसाचा अनुभव नवा रत्नागिरीचा अनमोल ठेवा खान आंबवडे गावा भारत देशाचा जन्मला दिवा जो बाळा जो जो भारत देशाचा दिवा जो बाळा जन्मला दिवा जो बाळा जो जो भारत देशाचा जन्मला दिवा जो बाळा जो जो दहाव्या दिवशी दाई दिशात आकाशवाणी ती आकाशात पडला प्रकाश भारत देशात जो बाळा जो जो पडला प्रकाश भारत देशात जो बाळा जो जो बारावे दुसी स्वप्नरामजीचे बाराव्या दिवशी बारा कडीला गेला तडा त्या जिरणा रुडीला इन दिना त्या पिढीला लागले सनातनी देशोधडीला दोबारा दो लागले सनातनी देशोधडीला दोबारा दोदो जन्माला जिद्रा सनातने आणला बसला द्रा त्रिवार मुजरा दो ग कवी धोंडूबाऊच त्रिवार मुजरा जो बाळा जो जो कवी धोंडूबाऊचा त्रिवार मुजरा